анилиндин бром суусу менен аракеттенишүүсү мурда даярдалган анилиндин эритмесин алабыз аз аздан тамчылатып бром суусунан кошобуз химиялык реакциянын эч кандай белгилери байкала элек ак чөкмө пайда болду бул бром анилини